13 erschienen und hat 2014 den österreichischen Kinderliteraturpreis gewonnen. Книгата објавена во 2013 година, а во 2014 ја доби австриската награда за детска книжевност. Ја напишав кога почина мајка ми. Тогаш керка ми имаше 3 години и беше единственото дете на погребот. Имам и внук, 6 години, и тој сакаше да оди на погребот, но беше многу тажен, бидејќи не му беше дозволено да се опрости од баба си. Така се роди идејата. Сушност, ова е книга за пријателството и тагата, и има за цел да ги покаже различните обичаи и традиции кај луѓето кога ја пребродуваат тагата и загубата на саканата личност во зависност од нивното потекло. Сушност во Виена, односно во Австрија, живеат деца чии што родители се мигранти и кои што не знаат многу едни за други, Па така, кај читањето на книгата, кај децата честопати се побудува желба за разговор на оваа тема и желба да се дознае што се случува во другата култура.